Nasa 343 na distressed overseas Filipino workers o FW mula sa bansang Kuwait ang nakauwi na sa Pilipinas. Sakay ang mga ito ng flight na inorganisa ng Department of Foreign Affairs o DFA at Embahada ng Pilipinas sa Kuwait. Kabilang sa nakauwi ang mga Pinoy na hindi na maaaring manatili ng legal sa Kuwait at pitong sanggol na anak ng mga na-repatriate. Ito ang pangalawang repatriation flight ng DFA at Philippine Embassy sa Kuwait at pangsyam na chartered flight na inorganisa isa para sa mga OFW ng DFA ngayong taon.